原本是个摔跤选手，但自从到了天运电脑之后，我现在成为了一个专业的设计师。原本我的肝是硬的，但自从加入了天运电脑，我的肝就变软了。你可以再靠近一点。自从来到天运电脑之后，我的皮肤都变漂亮了。哦。我们都是。We all choose. 播音专业，有口皆碑。